သနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တဇမုံလပိချုံ14ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်ကိုင်းတန်းလမ်းထိပ် ဗုဒ္ဓဝါလူကစေရီတော်မြတ်အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်ကိုင်တန်လန်တန်ဃဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းမှရှစ်ကြိမ်မြောက်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမှတ်55ကိုင်တန်လန်နေ ကုจุကုတော်အေခြင်းကိုရည်စူး၍တမိတော်မောလီချူမိသားစုနှင့်အမတ်53ကိုင်းလန်းနန်းနေဥသိမ့်ဝင်တော်ခြင်းမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်း၁၀ခွန်တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာတိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်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 မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။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 ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစေစိမသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်ဘုရားမြတ်စွာဟာတရားတွေအလုံးပေါ်မှာ ကျင်နာခြင်းလို့ဆိုရဲကရုဏာတရားအကျိုးစီးပွားကိုမျှော်မြင်ခြင်းလို့ဆိုရဲပညာတရားနဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တယ်လောကမှာအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းနာနဲ့ပညာလို့ဆိုတာနှစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အကျဉ်းနာသာရှိပြီးပညာမရှိလို့ရှိရင်လမ်းလွဲနိုင်တယ် ပညာသာရှိပြီးအကျဉ်းနာကင်းမဲ့လို့ရှင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကျိုးပန်းအထောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူမတူအောင်ကြီးမားတဲ့အကျဉ်းနာတရားအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ပညာတရားနဲ့သာလေဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအများအတွက် ဆောင်ရွက်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်အကျဉ်းတရားရှိဖို့လိုတယ်လုံလောက်တဲ့ပညာတရားလည်းရှိဖို့လိုတယ်တရားဓမ္မကိုနာယူကြတဲ့အခါမှာမှတ်သားဝယ်ရာတွေမှတ်သားလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေသိရှိနားလည်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာဥတည်ပြီးတော့နာကြရတာဖြစ်တယ် တရားပွဲကရလာတဲ့အသည့်ဟာမိမိရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတာအသုံးချအသိပညာတွေရရှိအောင်အာယုစိုက်ပြီးတော့နာကြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတရားပွဲဆိုတာပျော်ပွဲရှင်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူး။အသိပညာပေးတဲ့ပွဲတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အသိပညာရအောင်လုပ်ရမယ်။ဟောသမျှတရားတွေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ဆုံးမဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတွေထဲမှာကိုယ်ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေရှောင်သင့်တာနဲ့ဆောင်းသင့်တာရှောင်သင့်တာကိုရှောင်ပြီးဆောင်းသင့်တာကိုဆောင်းပြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာအတုံးချလိုက်နာမှသာလေကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာရနိုင်တယ်လို့မှတ်သားကြရအောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ တရားပွဲကရတဲ့အမြတ်ဆိုတာတခြားရှိမှာမဟုတ်ဘူးတရားပွဲကရတဲ့အမြတ်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အတိညာမဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိညာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမယ်အများနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတွေကစမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာ ဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်လည်းပဲညွန်ပြတာရှိတယ်ဤဘဝရဲ့ချမ်းမဲ့နောင်ဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလည်းညွန်ပြတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝကနေသာဝရလွတ်မြောက်တဲ့အငိမ့်တက်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့အချက်လည်းပဲညွန်ပြတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဘယ်ပုံ ဖော်ဆောင်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဘယ်လိုရှိတယ်လဲတို့တွေဟာကိုယ်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှောင်လန်းကြမလဲဆိုတဲ့အသိပညာတွေရအောင်ရှိဖို့အထောက်ကြတခါဒီဘဝတွင်ပဲဘဝဆိုတာလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကောင်းစားရေးနဲ့နောင်ဘဝကောင်းစားရေးဆိုတာတခါတည်းရန်တူခြင်းမတူတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီဘဝလည်းကောင်းစားရမယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းစားရမယ်ဆိုတာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအသိပညာနဲ့သွားမှသာလေဘဝမှာမှားယွင်းချက်မရှိဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန်းလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာဖြစ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင် စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားကြအောင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာအင်တာမလိုအပ်တယ်ထိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တာဟာအသိပညာသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အသိပညာရအောင်စီးဖို့အထောက်ကြလောကသားတို့ရဲ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအင်တမ အံ့ဩလောက်အောင်ပြည့်စုံတယ်လောကသားတွေအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတုံသင်ဆုံးမတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကျိုးစိုးလက်ခံမှုနဲ့သာကြုံရတာမဟုတ်ဘူး ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းကြုံရတယ်လောကလူသားတွေဟာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမချီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးညိုသူရောမချီးညိုသူပါနှစ်ဦးလုံးအတွက်သိခံပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျဉ်းတရားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ် အလွန်ကြီးမားတဲ့จิตနာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပညာတရားကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပြီးတော့ပေးတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ယူချရမှာမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်အသိဉာဏ်ရဖို့ရေးကြည့်တာပေါ့ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတတော်34နှစ်ထဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကောသမိပြည်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကောသမိပြည်ဆိုတာဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် အလဟာဘတ်မြို့နားမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အလဟာဘတ်မြို့နားမှာကောတကောတမီပြည်ဆိုတာရှိပြီထိုကောတမီပြည်မှာကျောင်းတိုက်ကြီး၃ခုရှိတယ်ခောတိတာယုံကျောင်းနဲ့ကုတ်ကုတာယုံကျောင်းပါဝရိကယုံကျောင်းအဲ့ဒီလိုကျောင်းတိုက်ကြီး၃ခုတထေးကြီး၃ခုကအသီးသီးတီထောင်ထားတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီး၃ခုမြတ်စွာဘုရား အများအဖြစ်တော့ဂောတိတာယုံဂောတိတတထေကြီးသို့မဟုတ်ဂောတကတထေကြီးလှူဒန်းထားတဲ့ဂောတိတာယုံကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးနေတာဒီကနေ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂောတိတာယုံကျောင်းဟာခင်းကမြေကမ်းနားမှာနီးတယ်ခင်းကနဲ့ယမုနာဆုံတဲ့အဆုံလေးမှာခင်းကမြေကမ်းနားမှာဒီကျောင်းတိုက်ကြီးဟာကျောင်းဟောင်းနေရာအနေနဲ့ရှိတယ် အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကောသမိပြည်ကယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေအတွင်းမှာတပားနဲ့တပားမကျေနပ်မှုဆိုတာတခါတော့ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာ စာမတတ်ပေမတတ်နလဘိန်းတုံးနေတော့မဟုတ်ဘူးပညာဓာတ်တွေပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူနဲ့တူမကျေနပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယတ္တိမူဟာဘယ်ဘက်ကိုမှဥစားပေးတာမလုပ်ဖဲနဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုမျှပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဒါလည်းဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြဖို့ပေါ့ မိသားစုထဲမှာတောင်းသားသမီးနှစ်ဦးမသိမတင်ဖြစ်နေလို့ရှင်မိဘဟာဘယ်သားသမီးဘက်ကမှမလိုက်ဖဲနဲ့တိတိမတ်မတ်ပြောဆိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တစ်ဖက်လိုက်လိုက်လို့ရှင်တစ်ဖက်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဖွဲအသင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထို့တူပဲရက်ွက်ထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းပฏิပက္ခတွေကျုံလာလို့ရှင်မိမိဟာ ပฏิပက္ခကြားထဲမှာမရောက်စေပဲနဲ့နှစ်ဖက်မြတ်တညီညွတ်အောင်သာဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာရတ္တိရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစ조사ပြီးတော့မှတ်သားကြရတာဖြစ်တယ်လောကမှာနေလို့ရှိရင်တော့မသိတဲ့အချိန်အချင်းများကြတဲ့အချိန်ဆိုတာမိသားစုထဲမှာတောင်ရှိနိုင်တယ် အဲ့ဒီလိုရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်အမှန်တရားဘက်ကနေယက်တည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဟာအဓိကပဲလူရှိနေရင်တော့ပฏิပက္ခဆိုတာရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ပฏิပက္ခမကြီးထွားအောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်သင့်တယ်စိတ်သဘောထားဘယ်လိုထားသင့်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနာယူကြရတာ ဓမ္မသာလင်ပြဿနာတစ်ခုကငြိမ်းအေးပြီးတော့အရှိအရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုကနေပြီးပြဿနာနှစ်ခုနှစ်ခုကနေသုံးခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်ပင်လင်းပြဿနာဆိုတာမကြုံရတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာဆိုတာကြုံရမြန်မာလူမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတခါတရံ ဒီပြဿနာရှိလာလို့ရှင်ဟိုလူကြီးတွေကိုအတိမပေးပဲနဲ့ထိန်ချန်ထားတဲ့သဘောလဲရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာတော်ကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဆရာတော်ကြီးကအသက်60ကျော်ဆရာတော်ကြီးရှိအဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကိုစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အတိမပေးဘူး နောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကတိသွားတဲ့အခါကျတော့မေးတယ်မေးပြီးတော့ဘာဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်လဲလို့ဆိုရင်အေးလူရှိရင်ပြဿနာဆိုတာရှိမှာပေါ့ရှိလာတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ပြဿနာကိုရှောင်ပြေးဖို့မလိုဘူးရှောင်ထွက်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာဆိုတာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးမိတ်ပူးတာကိုငငယ်ကမှတ်သားကြရတယ် အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားတဲ့စကားတစ်ခုပါမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ရအတွက်ဒီပညာရမျိုးမှတ်သားကြမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာကျင့်သုံးကြရကောသမိပြည်မှာယဟန်နေနှစ်အုပ်စု꿰ပြီးတော့အချင်းများနေကြတယ် အချင်းများနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယက်တည်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေမျိုးမျိုးပေးမျိုးမျိုးပေးတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေအစင်ပြေသွားအောင်နှစ်ဦးလုံးစိတ်ဆက်ညီညွတ်ဖို့ဟောတယ်အဲ့ဒါဟာအင်တန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလို့ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်ထဲမှာဖះလောင်းဟာ ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအစင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလေးရှိတာအင်တာမတ်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့လောကလူအများစုကတော့အစင်မပြေရင်ပို့ပြီးတော့အစင်မပြေအောင်လှုပ်တတ်ကြတယ်အစင်ပြေနေရင်လည်းအစင်မပြေအောင်လှုပ်တတ်ကြတယ်အစင်မပြေဖြစ်လာရင်လည်းပို့ပြီးတော့အစင်မပြေအောင်သာလှုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တာ မြတ်စွာဘုရားပိတုဏဝါစာဆိုတာကိုရှောင်ကျင်တယ်မညင်ညွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညင်ညွတ်အောင်လုပ်တယ်ညင်ညွတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာပေပန့်ထောက်ချီးမြှောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ညင်ညွတ်အောင်ဟောပြောပေးတယ်ဒါဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကောသမိယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ် ညှင်းခုန်မှုခိုက်ရန်မှုတူတူအစမပြေတဲ့စကားတွေပြောဆိုမှုဒါတွေကိုရှောင်ကြမငင်းညာမခုန်ညာနဲ့ခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်ကြနဲ့တူတူသီခညင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါလို့တိုက်တွန်းတော်လည်းပဲဒီဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ကောရတွေဥပနာဟတွေလွန်ကဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်တော့မှဒီ စိတ်မပြေနိုင်ကြဘူးမမာနတွေလူတွေမှာကြီးကြတယ်မမာနကြီးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတဦးနဲ့တူမညင်ညွတ်တာဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကောဓာနဲ့ဥပါဏဟာဒေါသကြီးတယ်မခံနိုင်ဘူးမဟုတ်မခံဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းလောကမှာအများကြီးပဲမဟုတ်မခံဘူးဥပါဏဟအညိုးတွေအတေးတွေနဲ့ထားတယ် အဲ့ဒီမဟုတ်မခံမှုအညို့အတေးတွေထားပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးချားမှာညင်ညွတ်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှမလာနိုင်ဘူးတဲ့။ကွဲပြားခြားနားမှုတွေဒါဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးသူလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရကိုလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရသူလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုမရကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုမရပဲနဲ့နှစ်ဦးလုံးနှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုနဲ့သာကြုံရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ။ လောကမှာသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအတ္တမတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့ကောသမိယဟန်နေချင်းချင်းများနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမငင်းညာနဲ့မခုံညာနဲ့လို့ဆုံးမတယ်ဆုံးမတဲ့အခါမှာယဟန်တွေကနာခံခြင်းမရှိဘူးတုံးတဲ့တူမကြည်နိုင်ကြဘူးအခဲမကြည်ကြဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်ကြဘူးသီးမခံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားက ဒီတကယ်အဖြစ်ပြက်ပုံဝတ္ထုတွေတစ်ခုနဲ့ရဟန်းတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ပုံဝတ္ထုတွေကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲတမိုင်းကြောင်းအရာပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဇလန်တစ်ခုပေါ့ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာ မနီးမဝေးမှာရှိတယ်မနီးမဝေးမှာရှိကြရခိုင်နှုံးကကာတိတိုင်းကအုပ်စိုးတာဘယင်တူကောသလတိုင်းအုပ်စိုးတာဘယင်တူကောသလတိုင်းဆိုတာကြတော့တာဝတိမြို့မှာအခြေစိုက်တယ်ကာတိတိုင်းကတော့ဗာရဏသီမြို့မှာအခြေစိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကတော့ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဒီတိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဘယင်တစ်ပါးစီအုပ်စိုးတော့ ကာတိတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဗာရာဏသီဘုရင်ကြီးကစီပါဥစ္စာတွေပေါ်များတယ်စစ်တိဘိုးပါ များပြားတယ်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေများပြားကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာနော်ဥစ္စာရဏကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာတယ်ကောသလတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကောသလဘုရင်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းမရှိဘူး စစ်အင်အားလည်းမရှိဘူးပေးနိုင်ကမ်းနိုင်စွမ်းလည်းရွှေငွေဗန္ဒာယရနာလည်းသူ့မှာနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးမှာကာတိဘယင်ကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုကောသလတိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့အင်ဖိတ်လုပ်တယ်ခေါ်တာကာတိတိုင်းကနေပြီးကောသလတိုင်းကိုကျူးကျော်ကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာကောသလဘယင်က ရင်မဆိုင်ဝန်းဘူးစစ်အင်အားချင်းမမျှသည့်အတွက်ကြောင့်ရင်မဆိုင်ဝန်းတော့မြို့တော်ကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးပြီးတော့တင်းရှောင်သွားတယ်ဘယင်ကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘသူကမှလည်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခုခန္ဓာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူပဲကာတိဘယင်ကကောကာတိကာတိဘယင်ကြီးကကောသလတိုင်းကိုသိမ်းယူလိုက်တယ်ပေါ့သိမ်းယူတဲ့အခါမှာစီဝါဥစ္စာတွေလည်း အကုန်လုံးယူသွားတယ်ဆင်းနေမြင်းနေရှိသမျှဘန္တာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသိမ့်ယူသွားအဲ့ဒါလို့လူရဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သူလိုချင်တာတွေအကုန်ယူပြီးတော့ကာတိတိုင်းကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ခံလိုက်ရတဲ့အခါကောသလတိုင်းဟာဖို့ဖို့ခြေသွားအောင်ဒီကျွကြောတိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတာပေါ့ ဘုရင်နဲ့မိဖုရားကလည်းတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့သူတို့ဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုအဝေးလဲတိတ်ပြီးတော့မပြေးဘူးကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့နှစ်ဦးလုံးဟာပရပိုက်အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ပရပိုက်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းကစင်ကြေဘုံတစ်ခုမှသွားပြီးပုံအောင်နေထိုင်ကြပုံအောင်နေထိုင်တာဘယ်မှာနေတော့ဆိုကာတိတိုင်းရဲ့စင်ကြေဘုံတစ်ခုမှာ အိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အိုးဖုတ်တဲ့နေရာမှာအိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးအဝါဒကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပုံနေကြတာသူတို့နှစ်ယောက်ဘယင်နဲ့မိဖုရားနန်းကြဘယင်နဲ့မိဖုရားပုံနေကြတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပုံနေရင်ကနေနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကောသလဘယင်ရဲ့မိဖုရားကြီးကကိုဝန်ရှိလာတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုံးစံကိုယ်ရှိလာလို့ရှိရင်ချင်ချင်းတတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာထူးထူးဆန်းဆန်းသူကဘာချင်ချင်းဖြစ်လာတော့ဆိုရင်စစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ဒီစစ်ရေးပြတာကို तू ချိချင်တဲ့စိတ်ရှိလာခါတိုင်းတော့ तू ကမိဖုရားဆိုတော့ဒီစစ်ရေးပြတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာ तू ကကြည့်ရတာအခုတော့နန်းကြဘရင်ဘဝမှာ ဒီစေးပြတဲ့အခန္ဓာတွေမကြည့်ရတော့ तू ကြည့်ကျင်စိတ်တွေဖြစ်လာဒါကြည့်ကျင်စိတ်ရှိတာတခုနောက်တစ်ခါတန်လျေဓာစားတဲ့လက်နှစ်တွေထိုခေတ်ကတော့လက်နှစ်တွေဓာတို့လှန်တို့အဲ့ဒါတွေကိုသွေးတဲ့သွေးပြီးတော့ဆေးကြောတဲ့ရေအဲ့ဒီရေတန်လျေဓာလှန်တို့ရဲ့အနံ့သက်တွေပါတဲ့ဒီရေကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာနန်းကြပြီရင်တယောက်အဖို့မှာလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးလွယ်ကူတာမဟုတ်တော့သို့တော့ချင်းချင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းချင်းကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပိမ့်မိန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့အသက်ပါဆုံးသွားတာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့သူ့ကိုလူရဲ့တိုက်ခိုက်သွားတဲ့ ကာတိဘီရင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ငကိုတော့ကသူနဲ့တိတိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ပရောဟိတ်ကြီးစီတိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုသူတောင်းဆိုတယ်။ကုညီပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ပရောဟိတ်ကြီးကဖြစ်ပါစေမယ်။သူစီမံမမယ်လို့လုပ်ပြီးတော့သူကတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့သူလှုပ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် သူကိုယ်တိုင်လည်းမိဖုရားကြီးကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်လာလိုက်လာပြီးတော့ဘေရင်ကျမ်းဂန်အရာမိဖုရားကြီးကိုသူကကြိလိုက်တာ ਨੇ အေးမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့သရေသားဟာတော့ကောသလဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောသလတိုင်းကြီးကိုပြန်လီအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်သူကလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ဥရန်ကျူတယ်တဲ့ကောသလမင်းနဲ့ ကောသလမင်းကြီးဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ဝန်းထဲကကလေးကိုမှန်းပြီးတော့တကယ်ကောသလဘုရင်ပဲတကယ်ကောသလဘုရင်ပဲလို့ဥရန်ကျူပြောဆိုပြီးသူဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဝန်ခံသွားပြီဗာရဏသီကာတိမင်းကြီးစီအကျိုးကြောင့်ပြောတော့မင်းကြီးကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့ခွင့်ပြုလိုက်တာအဲ့ဒါတိတ်တဆိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်အင်္ဂါတွေ ထိုခေတ်ကတော့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့စင်တပ်တို့မြင့်တပ်တို့ယထာတပ်ခြေလီစစ်တပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစင်တပ်ကြီးမြင့်တပ်ကြီးယထာတပ်ကြီးခြေလီစစ်တပ်ကြီးစစ်ရေးပြတဲ့အခမ်းအနားကြီးတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပေးဖန်တီးပေးတော့မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတာပေါ့ အာသာပြေသွားတယ်နောက်တန်လျက်တွေဓာတ်တွေဆေးကြောပြီးဒီအနန္တမကင်းတဲ့ရေလေးကိုတောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာ तू အာသာပြေသွားတယ်ဒီလိုချင်းချင်းတတ်တာဟာဝမ်းတွင်းကမင်းသားငယ်လေးရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီလိုဖြစ်လာသူ့ရဲ့ဘုံလကိုဟာဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာ မိဖုရားကြီးဟာဒီသားလေးတူမွေးဖွားလိုက်တယ်ပေါ့မင်းသားလေးတူမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီထိအောင်သူတို့ဘေးကင်းရန်ကွာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိသားလေးအရွယ်ကလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာတို့ဟာသူများရဲ့နေပယ်ထဲမှာပုံအောင်နေရတာဖြစ်တယ်မတော်တဆတရင်ပေါက်ကြားသွားလို့တို့ကိုမိရင်သားဖ၃ယောက်စလုံးတတ်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သားကလေးအတွက်စီမံတဲ့အနေနဲ့ မြို့ထဲမှာမနေစေဘဲနဲ့မြို့ပြင်ဆရာတဦးထံအပ်ပြီးတော့ပညာသင်ခိုင်းတယ်ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒါလို့သားကလေးဟာအရွယ်ရောက်လို့မင်းသားလေးကမြို့ပြင်မှာပညာသင်နေတဲ့အချိန်လေးပညာသင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကောသလမင်းကြီးစင်ကြီးဘုံကအိုးလုတဲ့တဲမှာပုံလျိုးနေတယ်ဆိုတာသတင်းပေါက်ကြားသွားတယ် ဘယ်သူကသတင်းဖော်တော့ဆိုတော့ငကိုတော့ကသူ့စီမှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ဆတ္တာသီလို့ခေါ်တဲ့ဘယင်ရဲ့သံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ဆတ္တာသီတယောက်ကမိဖုရားကြီးနဲ့ဘယင်ကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရင်းနှီးတော့မှတ်မိတယ်ရုပ်ဖြစ်ထားပေမဲ့သူကမှတ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်နှလိုအာရလုပ်ပြီးတော့ကာတိဘယင်ကိုသွားပြီးသတင်းပေးတယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာအဲ့ဒါမျိုးကလည်းပဲ တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါလည်းလူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်သွားပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့အခါကျတော့ကာတိဘယင်ကဖမ်းခိုင်းတယ်သွားပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ဒီကောသလဘယင်နဲ့မိဖုရားပရပိုက်အသွင်နဲ့ပုံနေတာမိသွားတယ်မိသွားတဲ့အခါရန်သူဆိုတော့သူ့နယ်မြေထဲရောက်ပြီးတော့ပုံနေတာ ဘာမှလည်းအပြစ်တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကြောက်လို့ရှောင်သွားရှောင်တိန်နေတဲ့နန်းကြဘရင်ကိုပဲအပြစ်ဒဏ်ကြီးမားစွာခတ်ပြီးတော့တောင်စမုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့လက်ပြညိုးတုပ်ပြီးခေါင်းဖြတ်ပြီးတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘရင်ကြီးကအမိန့်ချတယ်အဲ့ဒါလို့အမိန့်ချတဲ့အခါမှာဘရင်ကြီးရောမိဖုရားကြီးရောကျိုးတွေနဲ့တုံ့နှောင်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာမောင်းကျင်းနှင်းခတ်ပြီးတော့မြို့ပြင်ထုတ်သွား ခုနကသူတို့ရဲ့မင်းသားလေးသားကလေးဟာအမေအဖေတွေနဲ့မတွေ့တာကြာပြီဆိုပြီးတော့အမေအဖေနဲ့တွေ့ဖို့လာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာသွားဆုံးတယ်အမေနဲ့အဖေကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါနော်စိတ်ထဲမှာဘလောက်ယူကြုံမရဖြစ်မလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘယင်ကြီးကလည်းမျက်စိရှင်တယ် မင်းသားလေးကလည်းပဲသူ့အဖေကိုဝမ်းနဲ့ခြေကွဲတဲ့စိတ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘယင်နန်းကြဘယင်ကြီးကလည်းသူ့သားလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူ့ကိုရိုက်လိုက်တိုင်းဘာအော်လဲလို့ဆိုရင်ငါသားဒီကဝူရေအရှိမကြည့်နဲ့အတူလည်းမကြည့်နဲ့ရန်စားကိုရန်စားနဲ့မတုံနဲ့ရန်စားကိုရန်စားနဲ့တုံရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ့်ဘူးရန်စားကိုငြိမ့်အောင်လုပ် မင်းအရှိမကြည့်နဲ့အတူမကြည့်နဲ့သူပြောတဲ့စကားအဲ့လို့ဆိုတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီဘီရင်ကြီးကဒါပဲအော်နာငါသားဒီကဟုအရှိမကြည့်နဲ့အတူမကြည့်နဲ့ဒါပဲသူကအော်နေအဲ့လို့ဆိုတရားမှကြောက်လို့ရမ်းအော်နေတယ်လို့ပဲသူတို့ကယူဆကြတယ်ပေါ့ဒီဘီရင်ကြီးနန်းကြဘီရင်ကြီးကတရားမှကြောက်လို့အော်နေတယ် သူကတော့မဟုတ်ဘူးပိဋကကြားထဲမှာသူ့သားလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါအော်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ငါသားဒီကဟုအတူမကြည့်နဲ့အရှိမကြည့်နဲ့ရန်ရန်ချင်းမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှာကြားနေတာအဲ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့မြို့ပြင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ဟာတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရရအဲ့ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရရတဲ့အခါဒီမင်းသားလေးကမြို့ထဲမှာ မူရစ်စေတတ်တဲ့အရက်တွေကိုယူသွားပြီးခုနကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့နေတဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအရက်တိုက်အရက်တိုက်တော့အလုံးမူးပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အမေဖေခေါင်းဖြတ်တတ်ထားတဲ့ဒီရုပ်အလောင်းအစအနတွေကိုအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မိသိညိုတယ်မိသိညိုပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှ िख ိုးပြီးတော့ငိုကြွေးလို့ မျက်ရည်တွေတုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောထဲဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မိသိညို့ပြီးတော့ရှ िख ုံးဝှချပြီးတောထဲဝင်သွားတာကိုဟိုးနန်းရင်နန်းတော်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဘယင်ကြီးကဝိုးတဝါမြင်ရတယ်ဟိုမှာမိတကြိုပြီးတော့ရှ िख ုံးဝှချပြီးတောထဲထွက်သွားတဲ့လူကဘယ်သူလဲငါ့ကိုဘယ်သူမှလာမပြောကြဘူးဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးကတန်တရားတွေဖြစ်သွား နော်ငါရန်သူတော့ပေါ်နေပြီထင်တယ်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးရင်လည်းဖြစ်မယ်တူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါဒုက္ခပေးမဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗာရဏသီဘုရင်ကြီးမှာစွရင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒီဇလန်းကဒီနားတဲ့ပျောက်ွယ်သွားတယ်နောက်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းသားလေးကသူ့ကိုဒီခါဟုလို့ခေါ်တယ်အလုံးလေဘုရင်ကြီးနဲ့သူတို့ကို သူ့မိဘများကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဘုရင်ကြီးနာရောက်အောင်သူကြိုးစားဘုရင်ကြီးရဲ့စင်တိန်စင်စရာစင်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီချင်းကပ်ပြီးတော့စင်အတတ်ပညာသင်ရင်လို့သူ့ကိုသင်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းသားလေးမှမသိတော့သူကခွင့်ပြုလိုက်တယ်မင်းသားလေးကအဲ့ဒီမှာသူကစောင်းလဲတီးတတ်တယ်တခြင်းလဲဆိုတတ်တယ် စောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုနေတိုင်းစောင်းလေးတီးလိုက်တချင်းဆိုလိုက်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့စင်တင်းကုတ်ကတချင်းဆိုတာနဲ့စောင်းတန်ကိုကြားရတာညတိုင်ကြလို့ရှိရင်ဒီအတန်လေးကအမတန်သားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကာတိမင်းကြီးကအေးစင်တင်းကုတ်ဘက်ကစောင်းတန်နဲ့တချင်းတန်ကြားတယ်ဘသူဆိုတာလဲဆိုတော့စင်စရာကိုခေါ်မေးတဲ့အခါစင်တင်းကိုခေါ်မေးတော့စင်တင်းကသူ့ရဲ့တပည့် လူငယ်လေးတယောက်ပါလို့ဆိုငါစီလွတ်လိုက်စမ်းဆိုမင်းသားလေးကဘုရင်စီရောက်သွားမင်းသားလေးမှန်းတော့မသိဘူးသူတို့အဲ့ဒီသူစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးစမ်းပါလို့သူကကြာကြာနာနာဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုဖြည့်ပြောတယ်ဘုရင်ကြီးကတိတ်သဘောကျသွားတယ်အေးဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းငါးနာမှနေဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလာစာပေးထားပြီးသူနာခေါ်ထားတယ် ခေါ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသားလေးကလည်းလူရင်ကျေးဆိုလိမ္မာရင်ကျေးမှုရှိတော့ဘီရင်ကြီးရဲ့ဝတ္တရားတွေအကုန်လုပ်တယ်နော်ဘီရင်ကြီးမအိတ်ခင်အရင်ထတယ်နောက်မှအိတ်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဘီရင်ကြီးစီမအမြဲတမ်းယိုကျိုးစွာမေးတယ်ဘီရင်ကြီးသဘောကျတဲ့စကားရင်ကြည်ကြည်လိမ့်လိမ့်မမပြောတယ်နော်ဘီရင်ကြီးကြိုက်တာကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘီရင်ကြီးကတိတ်သဘောကျတယ်သူ့ကို အဲတိတ်သဘောကျတဲ့အခါဘုရင်ကြီးနဲ့သူနဲ့တိတ်ကိုရင်းနှီးသွားကြတယ်ရင်းနှီးသွားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကဘာလုပ်တုံးဆိုဘုရင်ပဲသွားသွားသူကလိုက်ရတဲ့ဘုရင်ရဲ့မြင်းရထားကိုမောင်းရတဲ့ခုခေတ်ဆိုကားမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာပေါ့နော်မြင်းရထားကိုမောင်းရတဲ့ယထာဒိတ်အဖြစ်တုံးချပြီးဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်သွားလိုက်ရရတရက်တော့ဘုရင်ကြီးကတို့ဥယျင်ထွက်ကြမယ် တောသွားကြတောလဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုယထာမောင်းခိုင်းပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲကြံတဲ့ကစစ်တပ်ကသူတို့နောက်ကလိုက်အဲ့ဒီမှာမင်းသားလေးကအကြံနဲ့ပါလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီယထာကိုလှင်းလင်းမြန်းမြန်းမြင်းတွေကိုကြာဖို့တုတ်ပြီးတော့မောင်းသွားလိုက်တာနောက်ကလိုက်တဲ့စစ်သားတွေကမမိတော့ရက်ချေပြတ်သွားတောနဲ့ထဲကိုသူမောင်းပြီးတော့သွားတာ ဘယင်းကြီးကလည်းယဉ်နှီးတဲ့ကလေးဆိုစိတ်ချယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တောနဲ့ထဲရောက်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်တဲ့စစ်တီဘဝတွေနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယင်းကြီးကကဲတို့မောပြီဒီနာနာကြအောင်နောက်ကလူတွေလည်းတို့မမိဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့နားမှာခဏနားကြတာနားတဲ့အခါမှာငါမောတယ်အိတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တခြားအဲ့ရနေရာတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကြီးအိတ်ဆရာလေးခင်းပေးပြီးတော့ မင်းသားလေးရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းအုံပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိအောင်သူကရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်တော့ဘုရင်ကြီးကမကြခင်ပဲအိပ်ပျော်သွားတာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းသားလေးကအေးငါအဖေငါအမေတွေတတ်ပြစ်တယ်ငါနိုင်ငံရဲ့ငါနိုင်ငံကိုလည်းကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တယ်ငါတို့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကုန်သိမ်းယူသွားတယ်ဒီအချိန်တော့ငါလက်စားချေရမယ်အချိန်ပဲဆိုပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ် လက်စားချေမယ်လို့ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကအော်ဟစ်ပြီးတော့ပေးသွားတယ်အတန်ကိုနားထဲမှာကြားလာတယ်ငါသားအရှိမကြည့်နဲ့အတူမကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသူကသူကနားလဲတယ်အဲ့ဒါကြားလိုက်တဲ့အခါကျဓာတ်ကိုအိမ်ထဲပြန်ထည့်တယ်နောက်တစ်ခါဒေါသကိုမထိန်နိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ဆွတ်ထုတ်ပြန်တယ်ဓာတ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့အဖေပြောခဲ့တဲ့မှားခဲ့တဲ့စကားကသူ့နားထဲမှာကြားလာပြန် ပြန်ထဲလိုက်ပြန်နောက်တစ်ခါတွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချိန်တော့ငါဒီဘင်းကြီးကိုငါတတ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့လက်စားချိန်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဘင်းကြီးကဖြတ်ခနဲ့လမ်းနိုးလာတယ်အိမ်မက်တွေမက်တယ်တဲ့သူကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့နန်းကြဘရင်ရဲ့သား နန်းကြပရေရဲ့တာကဓားနဲ့လိုက်လို့ तू ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာအိမ်မက်ကိုမက်တာအဲ့ဒါလို့မက်တဲ့မက်တဲ့အကြောင်း तू လန့်ပြီးတော့မက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းလဲပြောလိုက်အောင်မင်းသားလေးက तू ဓားနဲ့သူ့သပင်ကိုဘယင်ကြီးရဲ့သပင်ခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောသလမင်းရဲ့သားဟာကျွန်ုပ်ပဲမင်းကြီးဟာကျွန်တော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ် ရှိသမျှပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ယူသေးတယ်နော်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေဗန္နာတွေအကုန်ယူတဲ့ပြင်အမေအဖေရောတတ်ပြစ်တယ်ဘယင်ကြီးဟာကျွန်ုပ်လက်စားချေရမယ်အချိန်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းမလို့ရွယ်တဲ့အခါဘယင်ကြီးကတားချောက်တာအိုက်ကြတော့လေနော်နိုင်တော့ကလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့အလှဲ့ရောက်ရင်အလွန်ကြောက်တတ်တယ်ဒါလူသဘာဝပဲပေါ့လူသဘာဝ အဲ့ဒါမျိုးကကိုနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမလုပ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ကိုနိုင်တာကိုတစ်ဖက်သားကိုအနိုင်မကျင့်တဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့မင်းသားလေးကတတ်မလို့လုပ်တဲ့အခါမှာ तू တိတ်ကြောက်တယ်တိတ်ကြောက်ပြီးတော့ तू အသက်ချမ်းသာပေးပါလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဘာပြောတော့ဆိုကျွန်ုပ်ကချမ်းသာပေးုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအရှင်မင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာပေးရအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ္ဆာဆိုကြပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ် ဘယင်ကြီးကလည်းသူ့ကိုအန္တရာယ်မပြုတ်ရဘူးမင်းသားလေးကလည်းသူ့အသက်ကိုလွတ်မယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝတဦးနဲ့တဦးဘယ်တော့မှဒီရန်လိုတဲ့စိတ်နဲ့မဆက်ဆံရဘူးဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တစ္ဆာအတိုင်းတီလေးရှိကြတယ်ပေါ့ခဏခေတ်မှာတော့အဲ့လိုတစ္ဆာဆိုလို့ရချင်မှရတော့ပေါ့လူတွေရဲ့တစ္ဆာဂတိဆိုတာပြည့်ရင်းသွားပြီပေါ့သူတို့ကတော့တစ္ဆာဆိုလိုက်ကြတယ် ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတဦးနဲ့တူဒီယုံကြည်စိတ်ချရလောက်အောင်တစ္ဆာတွေဆိုပြီးတော့မြေထာကပြီးမြင်းယထာကပြီးတော့ပြန်သွားကြနန်းတော်ပြန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမတ်ကြီးတွေလာရောက်ခါစားတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကပြောတယ်မင်းတို့တဲ့တို့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားများတွေ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆို အမတ်ကြီးတွေကမျက်နှာလိုအာရဟာတွေ့ရင်လက်ဖြတ်မယ်ခြေဖြတ်မယ်ဒီကောင်အသေးသက်မယ်မထားဘူးပေါ့ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကအေးကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူပဲသူနားထိုင်နေတဲ့မင်းသားလေးကိုလွန်ညှို့ထိုးပြမင်းတို့ဘာမှလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ဟာတစ္ဆာဆိုထားတာရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြောပြီးတော့မင်းသားလေးကိုသူ့နိုင်ငံ သူ့မိဘရဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့အနန္လို့သူ့မှာရွယ်ရောက်တဲ့သမီးတော်နဲ့ပေးစားပြီးအဲ့ဒီမှာကောသလဘုရင်ဖြစ်ပြန်ဒီခန့်အပ်ထားရဲဆိုရယ်ဒီဇာလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြမြတ်စွာဘုရားဟောကျင်တာတော့ဒီဇာလန်းမှာအဓိကအချက်ကဘလောက်လဲဆိုဒီမင်းသားလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတတိထားဖို့ဒီမင်းသားလေးဟာ အမေဖေကိုလည်းတတ်တယ်နော်မင်းသားလေးဟာအမေဖေတတ်တဲ့လူသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုပြီးတော့အမေဖေတတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတောင်မှပဲတိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာလုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါလောက်ကိုယ်စော်ကားထားတာတောင်မှတိခံနိုင်တယ်ဆိုတော့အတော်ရောစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဟာလောကလူသားတွေဟာဒါလောက်မစော်ကားတာတောင်မှပဲခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့ရအမှန်တမ်းခဲညတယ်တဲ့အခုဟာခွင့်လွတ်တယ် အဲ့ဒီခွင့်လွတ်တာဟာစံနမူနာယူသင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တုံးနဲ့တူတိခဏ်ချင်းခွင့်လွတ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဆုံးအမဟာမြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိသားစုထဲမှာလည်းပဲမင်းကိုငါခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေမပြောသင့်ဘူးပေါ့နော်ခွင့်လွတ်နိုင်ရမယ်ခွင့်လွတ်နိုင်ရမယ်တိခဏ်နိုင်ရမယ်ဖြောင်းပြပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိရမယ် ဒီလိုမှလူလောကကြီးဟာตายရမှာပဲငါခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟာတဦးနဲ့တဦးရံပက်တဲ့အတေးတွေအမတ်တွေသာ ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာအခုလို့စော်ကားပြီးတော့တပ်ဖြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှပဲဒီမင်းသားလေးဟာခွင့်လွတ်နိုင်သေးတာပဲယဟန်နေချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တပားနဲ့တပားဟာဒီလောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြတာမဟုတ်ဘူး ခွင့်လွတ်တဲ့နယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတာတောင်မှပဲယဟန်တော်တွေကနာခံခြင်းမရှိကြဘူးဒေါသတွေမာနတွေမဟုတ်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ငါတို့လှုပ်တာကမှန်တယ်သူတို့လှုပ်တာမှားတယ်မှားတဲ့လူကိုဘာလို့ခွင့်ပြုရမှာတော့ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ရံညိုးတွေအတေးတွေနဲ့ယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာရသော်ဘုရားကမငင်းညမခုံကြဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်လဲမရတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားမြို့ထဲမှာဆွမ်းကန်ကြွပြီးပြန်လာတဲ့အခါတပိတ်သင်္ကန်းတပိတ်ကိုလွယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့တန်ဃာတွေအလဲကောင်မှာမြတ်စွာဘုရားကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဟာ လောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွားတဲ့စကားကရဟန်းတော်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုပုထုတ္တောတမဇနောအေးရန်လိုတဲ့လူတွေအချင်းချင်းဟာစကယ်တန်တွေကတိတ်ပြီးတော့များပြားလွန်းနေမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးပြောတာလေလူရဲ့သဘောနော်ရန်လိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ တဦးနဲ့တူပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အတော်မတတ်နိုင်တဲ့စကားသံတွေနဲ့ပွက်လွန်ညံနေအောင်ပြောကြတယ်တဲ့နတ်ဘာလောကောစီမညထဘသူကမှငါမိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ငါတော်တယ်လို့ယူရထင်ကြတယ်ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါမိုက်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ဘသူမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့ငါတော်တယ်လို့ပဲစဉ်းစားတယ်တဲ့တန်ခတ်သမိဘိษမဏိနော်တန်ခတ်သမိဘိษမဏသမိနိညာဘေယောအမင်ညရော အေးအစုအစည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတန်ဃာတွေအုပ်စုတန်ဃာတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကွဲပြဲသွားမယ်ဆိုရင်မတည့်လို့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေတခြားပြဿနာတွေပိုးပိုးကြီးထွားလာမဲ့ဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူးထဲသွင်းမစင်စားကြဘူးဟောဒါဟာအလွန်မှန်ကန်တယ်နော်အိမ်မှာမိသားစုထဲမှာဖြစ်စီမိသားစုထဲမှာဖြစ်စီ တယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့မပေးဘူးအငင်းပွားလာကြတယ်ရံဖြစ်လာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တွေကကျဲတဲ့ကျဲလာတာရံဖြစ်ပြီဆိုရင်အတန်ကကျဲလာတာပဲလေနော်တူတူပြောရတာနေအကျဲကြီးတွေဖြစ်လာကြအဲ့ဒါဟိုလူကကျဲကျဲပြောလိုက်ဒီလူကကျဲကျဲပြောလိုက်နေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြီးတော့ငါမားတယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးငါလောက်တာမှန်တယ် तू မားတယ်ပဲဒီလိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ပြဿနာဘယ်တော့မှမပြေဘူးတဲ့ အဲ့ဒါလို့နှုတ်တော့ကွဲသွားလို့ရှင်ဒီအကွဲတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲအများကြီးလာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်ဒါတတိထားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအချင်းများတာမျိုးတွေရှောင်ဖို့ဆိုတာဟောတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာဘာတော့ဆိုရင်ပရိမုဋ္ဌာပန္တိတာဘာသာ ဝကိုမေ့သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွန်များတယ်ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုထင်ကြီးလာတဲ့အခါပြိမုဋ္ဌကိုယ့်ဘဝအခြေအနေတွေကိုမေ့သွားပြီးပန္ဒိတာဘာသာငါသာလင်ပညာရှိလူကိုယ့်ကိုထင်ရောက်လာတတ်ကြတယ်ပညာရှိအောင်ထင်လာငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်သေးတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာပဲလေဒါကြောင့်မို့ဝါစာဂောစရပါဏိနော ဒီတဦးနဲ့တူအနိုင်ပြောဖို့လောက်ပဲအာယုံဆိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုတော်တယ်တတ်တယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဦးတူဒီထိခိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကို အနိုင်ပြောဖို့အနိုင်ယူဖို့ပဲကြိုးစားလာကြတယ်ယာဝိသန္တိမုခာယာမယေနနိတာအနတ္တံဝိတုရသော်ဗျာအေးသူတို့ပါဇက်ဟကျင်သလောက်ဟနေကြတာပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတော့မသိကြဘူးတဲ့ပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြောချင်တာတွေအကုန်စွတ်ပြောတာပဲလေပြောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမှားတယ်ဆိုတာနောက်ကလိုက်လာတာလေမှားတယ်လို့သိတာအတော်ကြာမှသိတာဒါကြောင့်မို့ယာဝိသန္တိမုခံယာမပါဇက်ချဲ့ကြံတော့ချဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာပြောလေဆိုလေရှိကြတယ်နှုတ်ကြွန်ရတယ်နှုတ်လွန်ရတယ်ပေါ့ ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်စကားတွေကြွန်လွန်ကြအဲ့ဒီစကားကြွန်စကားလွန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာကိုတော့မစင်စားမိကြဘူးယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဒါတွေနှုတ်လွန်အောင်မပြောသင့်ဘူးတဲ့အကောစီမံအဝတ္တိမံအစိနိမံအဟာတိမေရေစတံဥပနရှန္တိဝေရန်တေတနာတမတိတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကဆဲခဲ့တာပဲ ငါကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ငါကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအညှိုးအတေးတွေထားနေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှယံဟာမငြိမ့်နိုင်ဘူးအညှိုးအတေးဆိုတာမထားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝအကောစီမံအဝတိမံအစိနိမံအဟာတိမေငါကိုဆဲတယ်ငါကိုရိုက်တယ်ငါကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ငါဟာတွေမတရားယူတယ်ဆိုတဲ့အညှိုးအတေးတွေကို ဖြောင်းနိုင်မှစိတ်ထဲမှာအညိုတေးတွေမထားမှသာလဲရံစဆိုတာငြိမ့်နိုင်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဘု து အပေါ်မှာကိုကအညိုတေးဆိုတာမထားသင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောဒါဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြီးယဟန်နေဆုံးမတော့နာဟိဝေရေနဝေရာနိရံကိုရံတိုင်းချင်းတုတ်နေရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးတဲ့ တမန္တိတကုရစနာဒီလောကကြီးမှာယံကိုယံနဲ့ပြန်တုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးတစ်ဖို့တက်လို့ခေါ်နော်သူကတစ်ချက်ခေါင်းရင်ကိုကနှစ်ချက်ခေါင်းပဲဆဲရင်ပြန်ဆဲမယ်ဆိုတဲ့တစ်ဖို့တက်မဟုတ်မခံဆိုတာလေးဟာဘယ်တော့မှယံငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝေရေနသာတမန္တိယံမလုပ်ဖဲနဲ့နော်မေတ္တာတို့သိခံခြင်းတို့ ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့သာလေရန်ဆိုတာငြိမ့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာတဏ္ဍတနောရှေးတုန်းကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်တကယ်ရှေးကြတယ်ရှေးဥစဉ်လာဓမ္မတာကြီးတခုပဲဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းအပြန်လာရန်ရန်ချင်းမတုံ့တင်းရဘူးလို့ကောသံဘီကယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကတော့ပရိသနာဝိသန္တတိမယမထယမမတိ စဉ်းစားခိုင်းတယ်ရံဖြစ်နေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းအေးတနေ့ကျတော့ငါတို့သေကြရမှာဆိုတာကိုမသိကြဘူးတဲ့မယမထယမမသိတနေ့ကျတော့ငါတို့သေချရမှာဆိုတာကိုမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်လဲရံဖြစ်နေကြမှာပဲဟုတ်တယ်လေရံဖြစ်ရင်ရောဘလောက်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလူတက်တန်းဆိုတာဘလောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွင်းမှာရံဖြစ်နေရံဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ် ငြိမ်းချမ်းမှမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ရေစတတ္ထဝိဇာဏတိတတောတမ္မန္တိမေတကာလောကမှာတဘာဝကိုသိလာတယ်တို့တွေလောကကြီးမှာနေကြတာခဏနေတာတင်းတင်းမြတ်မြတ်နဲ့နော်တူတူရရင်ရင်ပင်ပင်ကူကူညီညီတိခဏချင်းခွန်းလွတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းခုန်မှုတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲ အပြန်အလှန်ခွင့်လွတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုတယ်ဒါလောကကြီးမှာဒီတစ်ဖို့တက်လုံးနေသမျှတော့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဒါမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးကမ္ဘာရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအငင်းခုံတွေငြိမ်းသွားဖို့ဆိုတာဟာတိခဏ်ငြိမ်းခွင့်လွတ်ခြင်းမှာငြိမ်းနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ ဒီဇလန်းလေးရာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုတတိပေးတယ်အဋ္ဌစိဏပါဏဝရဂဝတ္တဒနဟာရိနောရထံဝိလုံပမာနနံတေတံပိဟောတိသင်္ကတိခုနကပြောတဲ့ကာတိမင်းနဲ့ကောသလမင်းတို့ရဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ကာတိမင်းဟာကောသလမင်းကိုတတ်ဖြတ်တယ်တတ်ဖြတ်ပြစ်တယ်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ့်ယူတယ် တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးလူရဲ့ချင်းခံလိုက်ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒါလိုလူရဲ့ခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေလူရဲ့ခံရတဲ့ရန်သူတူကိုတောင်မှပဲဒီကောသလမင်းရဲ့သားတော်မင်းသားလေးဟာခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲမင်းတို့ကိုဒီလောက်စော်ကားတာမှမဟုတ်တာအချင်းချင်းဘာလို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲတတ္တမတုံမာကနောတိယ မင်းတို့ယဟန်တော်အချင်းချင်းဟာဘာလို့တူတူခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်တာအဲ့ဒါလို့ခွင့်လွတ်ဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးမှာလူတွေဟာအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေကြပြီပဲလို့ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အလွန်အားနည်းတယ်။တိခံခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာလည်းအလွန်အားနည်းတယ်။နေရင်ကတော့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေကြတာကြည့်ပဲ။အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက ကြည်လူဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာမှတ်နေအဲ့ဒါလို့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေပြီးတော့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာတွေရှိဖို့လိုတယ်တဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေတယ်ဆိုတာအခက်ခဲတွေကြော်လွားဖို့သာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သစေလဘေထနိပကံသစေလဘေထနိပကံသဟာယတတ္တိန်စရံတာရုဝိဟာရီဓိရံ ဒီလူလူချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားလူမိုင်းနဲ့ပေါင်းခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့လူနဲ့သိခံပြီးနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲတတိထားစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုပဲပေါ့အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အကောင်နဲ့သိခံပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြတလွဲပြီးတော့ယူဆတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ရောင်ရဲရမယ်လို့ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားမရှာရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ဒီမှာလည်းပဲအတူတကွနေရမယ်သိခံပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်လူကောင်းလူမကောင်းတဲ့လူနဲ့သိခံပြီးဓမြနဲ့တခိုးနဲ့သိခံနေရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တခိုးဓမြကိုသိခံနေရမယ်လူဆိုးလူညစ်တွေကိုသိခံနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကြိုက်မဲ့မပွေးနဲ့တော့အတူတကွနေရမှာလားနော်ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့မပွေးနဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အတူတူနေလို့ရမလဲ လူဆိုးလူညစ်နဲ့လည်းဘယ်လိုလုပ်အတူတူနေလို့ရမလဲသီခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ရိုင်းပင်ကူညီမတော်တဆစိတ်အခမ်းမသိတဲ့အခါဖြစ်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတာသစေလဘေးထနိပကံတဟယပညာရှိတဲ့အဖော်လိုတယ်တဲ့နော်လူတော်လူကောင်းတွေလိုတယ်နော်လူတော်လူကောင်းလို့ နိပကဆိုတာဟိုဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆိုလိုတာတတ္တိစရံတာဓုဝိဟာရီတိတာသူနဲ့နေလို့ထိုင်လို့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံလို့ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေါင်းတဲ့မကောင်းတဲ့လူကြတော့ရှောင်ရမယ်ဖယ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဟာတော့ဓမ္မအတိဝနာစပါဠနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ကိုက်ညီတာနော် ဒီလိုဆွလို့တာအဘိဘုံယသဗ္ဗဏိပရိတယာနိစရိယတေနတ္တမနောတတိမာအဲ့ဒီလိုလူတော်လူကောင်းနဲ့အတူတကွပေါင်းတင်ဆက်ဆံမဲ့လူတော်လူကောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူနဲ့အတူနေပါတဲ့နေပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုသူနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ဖြေရှင်းပါလို့ဒီလိုဆိုတာနော် လူတိုင်းနဲ့အတူပေါင်းသင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနဟောနောက်တစ်ခုနောစီလဘေထနိပကံတတ္ထိစရံတာရုဝိဟာရိဓိရံအဲ့ဒီလိုလောကမှာလူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကောင်းမြတ်တဲ့အဖော်အဖော်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ရာဇာဝရတ္ထံဝိစိတံပဟာယဧကောစရိမာတင်ကရင်ညေဝနာကော လောကမှာဆင်မြောင်ကြီးဟာတကောင်နဲ့တောထဲမှာကျက်စားသလိုတိုင်းပြည်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တောထွက်သွားပြီးတူရဲချစ်နဲ့နေမိမင်းတို့တူရဲချစ်နဲ့ဇနကမင်းတို့ဆိုတာမျိုးတွေလို့နော်တူရဲနေတာဟာကောင်းတယ်နော်တူရဲနေတာကောင်းတယ်အဖော်ကောင်းမတွေ့ရင်တူရဲပဲနေတာကောင်းတယ်ဧကတ္တစရိတံတေယောနတ္ထိဘာလေသဟာယတာ အဲ့ဒါလို့ကြတော့ဘယ်သူမှအပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုံးဖဲနဲ့တယောက်တည်းနေတာပိုကောင်းနေတဲ့နတ္ထိဘာလေသဟာယတာမိုက်မဲပြီးတော့အပြစ်ပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလခုနကအစိတ်တောက်ရှိတဲ့မွေဆိုးလို့လူဆိုးလူကောင်းတွေလူဆိုးတွေလူဆိုးတွေနော်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေဖြက်လို့ဖြက်စီးလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးအသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုံကုမျိုးတွေ နတ္ထိဘာလေသဟာယတာအဲ့ဒါလို့အဆင့်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအပေါင်းဖော်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကောင်းလောက်တဲ့အရေးချင်းသူတို့မှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဧကောစရိနသပါပါဏိကရိယာကိုတယောက်တည်းနေမဟုတ်တာတွေလည်းမလုံနဲ့အပောတုတ်ကောမာတင်ကရင်းကြီးဝါကိုတယောက်တည်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်တခြားသူတွေအတွက်အကျိုးတွေ တခြားအလုပ်တွေမလုပ်ခဲနဲ့ကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမပြီးတော့တပိတ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့တောထဲထွက်သွားတယ်ဘယ်သူမှနောက်ကမလိုက်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမူအရာနဲ့ပဲပြလိုက်တယ်ယဟန်နေဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတပါးတဲ့တောထဲထွက်သွားတယ်တောထဲထွက်မသွားခင်ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားတဲ့ဒီစကားတွေဟာအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ် မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသည်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကမှတကယ်ခေါင်းဆောင်ပိတအကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားပြဿနာဖြစ်တာကိုတစ်ဖက်ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးဒီဘက်ကမှန်တယ်ဟိုဘက်ကမှားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပฏิပက္ခဘယ်တော့မှငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ခုစလုံးမြတ်တပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးသွားတဲ့အခါမှာ ဒီပြဿနာမကြခင်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်တွေဟာအင်တန်မှအတူယူအားကြစရာကြီးညိုပွဲရာကောင်းတယ်ထို့တည်းတွေလည်းတတ်နိုင်သမျှလိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လူလောကမှာနေတဲ့အခါအခက်အခဲပြဿနာဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိတယ်ရှိတဲ့အခါပြဿနာကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့တို့ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာ ဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံမင်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံပဝါယန္တုဒုက္ခနကာ မေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံ ပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလေးဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိဒီဟုသောယနံတို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း